Ty ma nesieš sám, Tebe veriť smiem. Ty mi pomáhaš, keď ma láka hriech. Ty sa dotýkaš hviezd, aj detských slz. Ty pochopiť vieš, tebe ustúpia temné mraky s tmou. Ty utíšiš búrky nado mnou. Tebe nemôžem vziať tvú slávu nik, ani tvoj majestát. best day. Єдиний в не склоні. ti goes dłoni.